Leo kwenye Get Info ya Stein TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao. E bwana Regend AY ana mavitu anataka kuyatoa. E, amekaa nayo tu ndani amechoka, na siku ya jana usiku kupitia Twitter yake aliwauliza mashabiki zake kwamba aachie EP mini album, na tunakumbuka ni muda mrefu aiwai kuachia album ama EP, na imeonekana ni muda sahihi sasa kwa yeye kuachia madude ambayo ameyafungia ndani kwa muda mrefu, mpaka inafika wakati anauliza sasa mashabiki, kipi ni kipi, EP au main album, au tuendelee na single moja moja? Yes, sasa design kama mashabiki wa AY ambao wamemisi wa, wa mziki wake kwa muda mrefu wakae tayari, kwa sababu mchizi anaonekana muda si mrefu anakinukisha, na tuendelee kusubiri. Umetoka kusikiliza na kutazama Magazeti Info ya Stein TV, endelea kutufuatilia.